hello and welcome friends Microsoft SQL सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर बाई को लेकर के डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं ठीक है और यहां से इसको क्लोज कर देते हैं तो हमें एसक्यूएल यहां पे नजर आता हुआ मिलेगा यहां पर क्लिक करेंगे और एक टेबल बना लेते हैं तो टेबल बनाने के लिए जनरली हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम यहां पर दे देते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मैं करता हूं क्रिएट टेबल लिखा और मैं यहां पे प्रोडक्ट टी कर देता हूं प्रोडक्ट टेबल ठीक है तो ये कर दिया मैंने प्रोडक्ट टी अब इसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड होंगी यहां पर एक फील्ड ले लेता हूं मैं आईडी ठीक है और आईडी आईडी को मैं रखता हूं इंटर डेटा टाइप और ये इंटर लिंक करके यहां पर कर देता हूं नॉट नल ठीक है ये लिख दिया मैंने नॉट नल इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते इसे मैं प्राइमरी की नहीं बना रहा ठीक है आप चाहे तो इसे प्राइमरी की भी बना सकते हैं तो यहां पे नॉट नल लिख दिया हमने कॉमा दिया इंटरफेस के नीचे आए नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये लिख दिया मैंने name underscore of underscore product तो नेम ऑफ प्रोडक्ट भी हो जाएगा ये और नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर हमें कॉमा लगाना है और इसका डेटा टाइप पहले मेंशन कर देते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप कर देता हूं यहां पे कॉमा देंगे एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे नीचे आ गए यहां पर इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहां लिख देता हूं प्राइस और इसको रख देता हूं करेंसी डेटा टाइप तो यहां पे लिख दिया मैंने करेंसी कुछ इस तरीके से आप भी दे सकते हैं करेंसी ठीक है कॉमा देंगे यहाँ पर हमें और कोई फील्ड नहीं रखनी है तो यहाँ पर कॉमा हटा देते हैं एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं इसको क्लोज करते हैं क्लोज करने के बाद यहाँ रन पे क्लिक करता हूँ रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बन जाएगी यहाँ पर आईडी प्रोडक्ट नेम और प्राइस आपको दिखाई पड़ रही है अब जो करेंसी डेटा टाइप लिया उसका बहुत फायदा है इसको मैं पहले भी बता चुका हूं जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया कीबोर्ड तो ये लिख दिया हमने कीबोर्ड और यहाँ पर इसकी प्राइस है दो तो यहाँ दो जैसे ही करते हैं तो यहाँ डॉलर अपने आप आ जाता है ये करेंसी का फायदा है अगर आप रुपीज में लेके आना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी वो रुपीज़ में भी आ जाएगा यहाँ पर कर देता हूँ माउस और माउस का जो प्राइस है वो यहाँ पे दे देता हूँ एक रुपए फिर यहाँ पर आता हूँ नीचे नीचे आकर के यहाँ पर आई डी कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एलईडी मॉनिटर e ठीक है तो ये लिख दिया एलईडी e और फिर लिख दिया यहाँ पे मॉनिटर तो ये हो गया एलईडी मॉनिटर e और यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी प्राइस देनी है तो यहाँ पे कर देता हूँ बारह हजार रुपए ठीक है तो ये कर दिया ट्वेल्व थाउजेंड और एंटर प्रेस करके नीचे आइए इसी तरीके से आप देते चले जाएंगे और ये आ, होता चला जाएगा ठीक है लेकिन अब हमको ये समझना है कि हम ऑर्डर बाई का यूज़ कैसे करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए अलग से क्वेरी बना लेता हूँ यहाँ क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर आपको स्क्वेल नज़र ही आ रहा है तो बस ऐसे ही हमें रहना है और अब बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या करना है कैसे करना है ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं जो पिछले वीडियो में आपको क्लियर नहीं हुई थी क्योंकि शॉर्ट वीडियो थी छोटी सी वीडियो थी जिसे मैंने बनाया था अब यहां पर आपको सिंपली सेलेक्ट लिखना है पहले से लिखा हुआ है ये सेमी कॉलन जो लगा हुआ है इसे आप हटा दें और सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे कहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले तो मैं ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ठीक है ये क्लोज कर दिया हमने और अब यहाँ पर दूसरी क्वेरी हम बना रहे हैं और ये क्वेरी वन सेव करके क्लोज कर देते हैं सकते हैं इसको भी इसके लिए अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है हमें तो इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमें करना क्या है यहाँ पे लगाना है एक स्टार का सिंबल जो एट नंबर अल्फा न्यूमेरिक की पर आपको मिल जाता है स्टार लगाने के बाद एक बार गैप दीजिए और इसको कहाँ से आप लेंगे वो बता दीजिए तो फ्रॉम टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट टी बस इतना ही आपको करना है आगे का काम बहुत आसान है यहाँ पर आ जाइए नीचे लिखिए ऑर्डर बाई तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑर्डर बाई इस तरीके से आपको लिख देना है और किसके थ्रू आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अगर प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से करना चाहता हूँ प्राइस के हिसाब से करना चाहता हूँ तो जिसके हिसाब से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ P R I C price तो ये लिख दिया मैंने P R I C E price के बेस पे हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि पहले कम वाली प्राइस फिर ज़्यादा वाली प्राइस फिर उससे ज़्यादा इस तरीके से ये आ रहा है ठीक है और उसी के हिसाब से आईडी भी शॉर्ट हो गई है और ये जो प्रोडक्ट का नेम है वो भी उसी के हिसाब से हो गया है ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं फोर करता हूँ और यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट ले लेता हूँ जैसे लाइक मैं ले लेता हूँ वॉशिंग मशीन तो ये ले लिया मैंने वॉशिंग मशीन तो ये यहाँ पर लिख दिया वॉशिंग मशीन और वॉशिंग मशीन लिखने के बाद यहाँ पर इसकी प्राइस दे देते हैं इक्कीस हज़ार रुपये तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्कीस हज़ार एंटरप्रेस करके नीचे आए फिर यहाँ पे फाइव लिख दिया और यहाँ पे कर देता हूँ मैं लैपटॉप ठीक है तो ये लैपटॉप जो है इसका प्राइस यहाँ पे दे देंगे पचास हज़ार रुपये ये दे दिया ठीक है तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा ठीक है अब अगर फिर दोबारा से इसको यहाँ से हम जा करके फिर रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस स्टाइल में आया हुआ है देखिए ठीक है देख रहे हैं ये इसी क्रम में शॉर्ट हो जाएगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि ये इस क्रम में ना शॉर्ट होकर के आ, हम इसको प्रोडक्ट के नेम के बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे ही आप लिखेंगे नेम ऑफ और फिर ये अंडर प्रोडक्ट तो बस ये आ, उसी के फॉर्म में शॉर्ट हो जाएगा तो बस यहाँ से रन पे क्लिक करना है आपको और ये देखिए पहले के वाला फिर एन वाला अल्फ़ाबेटिक वे में ये शॉर्ट हो गया है तो ये बहुत आसान है और अगर आपका काम इससे आसान हो जाए तो अच्छी बात है तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video